Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм огурец. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм огурчика в индивидуальной упаковке. Давайте посмотрим, что стоит костюм огурчика. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И рассмотрим сам костюмчик огурца. Данный костюм часто берут и в детские школы, и в садики на праздник осени. Вот так вот выглядит шапочка с листиком. Вот такой вот листик. Шапочка сзади на резиночке тянется, то есть подходит абсолютно на любую детскую голову. И в товаре у нас помимо шапочки идет жилеточка. Вот такая вот жилеточка Э, уже к ней пришит зелененький огурчик. Вот смотрите, вот огурчика с листочком и э, на конце у нас такой цветочек. Жилеточка одевается через голову и по бокам она завязывается на завязочках. То есть регулируйте по талии, по туловищу ребенка. На шейке тоже завязывается на завязочке. Вот полностью наборчик огурчика, то есть шапочка и жилеточка. Довольно универсальный костюмчик, подходит и для мальчиков, и для девочек. Приобретайте данный костюм на сайте GrandStart.ru.